уучлагдсан миний амьдрал тэр агуу хайрын хүч чадлаа удаан хүлээсэн энэ цаг хугацаа та бид хоёрын хайрын гэрч юм удаан ха янзами мен уртаа таны үг алхааг минь чиглүүлдэг тэмүүлэн хүсэх ирээдүй мэ таны өгсөн дуудлаг мэг таны гэрэн хайхад зүрх мэ ямагтай төрсөн байлаа Savsna ogukto bi Bilchem hangelsan beda Танаас хотод эцгүүрийн хүч гүйцэн байдагч Тантай эргээд уулзгаа өрдөнг шигээ хайр дүүрэн байдагч Үгүйлэх юм би Намайг хүлээсэн тэр нэгний Эрэхгүй дурсан санах юм Сэтгэл дүүцэн тэр хайрцаа Шивнэн мөрөн айлах аялгүй амлал байдаг түүний амлал би шигтгэн шигтгэн уралдаг болохоо бодолд байдаг түүний юу таныг ирэн хайхад зүрх мэн ямар тат хурсан байдаг Без сна өгөхдөө би Мэдхэм хангацсан байдаа Танаас хотод эзмэрийн хүч гүйцэн байдаач Тантай эргээд уулзхан өрдөнг шигээ хайр дүүрэн байдаа